Una de las técnicas para crear retratos imaginativos con Inkscape es la siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es, abrir Inkscape y guardar nuestro trabajo lo primero. La primera vez que guardéis, pues os va a aparecer como si hiciéramos guardar como. Abrirá el sistema de carpetas, lo guardáis en un sitio adecuado, la unidad de datos y en vuestra carpeta de trabajo. Bien, lo siguiente es importar una imagen. yo he seleccionado esta, en vuestro caso pues lo suyo es que os hagáis una foto y que hagáis vuestra eh, retrato imaginativo a partir de vuestra propia imagen. Bueno, pues a partir de esta imagen eh, vamos a utilizar la herramienta de curvas Bezier para ir perfilando la imagen. Bien, además vamos a añadir una capa de tal forma eh, que tengamos separada la fotografía de nuestro dibujo y sea más fácil eh, pues ver el resultado. Bien, lo que hay que hacer es ir perfilando las zonas eh, que queramos colorear. Vale, por ejemplo, la oreja. Para cerrar la curva hacemos doble clic donde hemos empezado y ya se queda cerrada la curva. Bueno, pues para poner un ejemplo. Esta zona de aquí. Vamos seleccionando por tonalidades, aproximadamente aquello que tenga el mismo tono. y luego podemos obtener pues los resultados hasta, hasta donde nos llegue la imaginación Bueno, una vez que tengamos eh, pues nuestras zonas definidas con la herramienta de selección, podemos colorear eh, fácilmente pues, aquellas zonas que queramos. Por ejemplo, usando una escala de grises, podríamos rellenar esto de un color, eh, esta zona más clara, esta zona un poco más oscura, esta zona de aquí pues todavía más oscura, ya que era más cercana al negro, etcétera. Bien, para ver el resultado, cómo va quedando, pues lo que podemos hacer es ir a capas. Y eh, pues mostrar aquello. Bueno, yo tenía aquí una capa previamente que voy a borrar. Mostrar aquello, pues que eh, donde hemos estado trabajando, ¿vale? Si oculto la capa 1, que era la de la imagen original, pues veré solo el dibujo. ¿Vale? Y viceversa. De esta forma voy a ir viendo cómo queda el resultado.